مرحبا مرحبا بالجميع نلتقي مرة أخرى في موضوع مهم جدا دائما فيما يخص دروس الفيزياء فما كما تعلمون آه، في الفيزياء هناك مقادير فيزيائية سلمية يعني des grandeurs physiques scalaires يعني تعبيرها يكون على شكل عدد يعني القيمة القيم ديالها ديال هذه المقادير تكون هي أعداد كنقولو بالفرنسية سكالير يعني هذه المقادير هي سلمية كالمسافة مثلا وإلى آخره هنالك تعابير في الفيزياء أو مقادير في الفيزياء آه، يعني تكتب على شكل متجهة لأنها يعني الجمع ديالها ديال هذه المقادير مع مقدار اخر ما كيتمش يعني من خلال المنظم ديالها ما كنجمعوش المنظم ديال هذه والمنظم ديال هذه كالقوى مثلا اللي فهي تخضع ل يعني وجب على الفيزيائيين أن يكتبوها على شكل يعني متجهات لأن هنالك مثلا قوة تذهب في هذا المنحى ماشي بحال قوة تذهب في المنحى المعاكس لا واخا تكون الشدة ديالهم متساويين لأن المفعول ديال هذا المقدار الفيزيائي يختلف حتى وإن كانت قيمته يعني لو اعتبرناه يعني آه، مقدارا سلميا آه، المفعول ديال هذا المقدار ماشي هو نفسه وبالتالي فكل قوة تنتج حركة في اتجاه معين وبالتالي وجب علينا أن آه، نعبر عنها على شكل متجهات ولكتابة التعبير مثلا لدي قوة شدتها مثلا 9.49 نيوتن أريد تعبيرها في معلم أو إي جي او اي جي يعني الاصل ديالو او متجهات ديال الافصول ديال الافاصيل هي اي متجهات ديال الاراتيب هي j اريد تعبيره في هاد هاد, هاد المعلم تعبير القوه في هذا المعلم اذا عندي هذه القوه مثلا اف آه، اللي الاصل ديالها هي ا مثلا وهنا النقطه آه، يعني ديال يعني الطول ديالها آه، تم تمثيلها في بعض الحالات اذا كان هنالك تمثيل لايجاد تعبير اف يعني في معلم متلت تم تمثيله تم متلت فيه هذه القوة بواسطة سلم فيمكن أن أستعمل يعني هذه الأعداد الموجودة هنا في المعلم يعني وبالتالي أجد التعبير ديالها أما إن آه، لم آه، تعطى بسلم معين فهنالك طريقة أخرى إذا الآن سوف نلاحظ في كلتا الحالتين الآن نعتبر بأنه مثلت في بسلم معين آه، في معلم أو جي نريد تعبيرها في هذا المعلم إذا نقوم بهذه الخطوات أولا نسقط هذه النقطتين يعني اللتان تحددان المتجهة في محور الأفاصيل هكذا إذا آه، مثلا هذه القوة نعتبر أن شدتها هي 9.49 نيوتن نريد تعبيرها في هذا المعلم إذا نسقط هكذا عموديا أن هاد الطرفين ديال المتجهة في المحور او اكس في المحور او اكس فنجد اكس إيه، بي و اكس ا اذا كانت مثلت بسلم مناسب اكس ا مثلا هي 3 اكس بي هي 12 وبالتالي قيمة المركبة اف آه، اكس لهذه القوة بالنسبة لهذا المحور غنسميوها اف اكس آه، غنسميوها اف اكس هي هاد الطول هذا هذه هي اف اكس المركبه ديال F بالنسبه للمحور او آه، اكس وقيمتها الا اذا اردتها غندير اكس غندير اكس بي يعني اكس ديال هذه النقطه التي توجد في السهم ناقص اكس ديال النقطه التي توجد في الطرف ديال المتجهه في الاصل ديال المتجهه اذا اف اكس يساوي في هذه الحاله اكس بي ناقص اكس ا يساوي 12 ناقص 3 يساوي 9 نيوتن يمكن أن يكون سالبا لو كانت القوة موجهة في العكس إذا غيكون x B أصغر من x A وبالتالي F x يمكن أن يكون سالبا ف F x قيام قياس جبري يمكن أن يكون موجب أو سالب إذا في هذه الحالة أعطتنا أعطتنا F x موجب ويساوي 9 نيوتن نفعل نفس الشيء بالنسبة ل آه، هذا آه، يعني آه، هاد آه، يعني نسقط هاد النقطتين الطرفي المتجهة على المحور و فنجد إيكريك أ و إيكغيك بي وهما يحددان القطعة اللي هي إف آه، إيكريك اللي هي المركبة ديال إف بالنسبة للمحور و إيكغيك كما يلي كذا هادي هادي هي إف إيكريك هاد القطعة هادي اللي كتساوي إيكريك بي ناقص إيكريك أ بطبيعة الحال آه، يساوي خمسة ناقص جوج في هذه الحالة يساوي ثلاثة آه، نيوتن وهي موجبة لماذا لأن إكريك ديال هذه النقطة التي موجودة في السهم أكبر من إكريك ديال هذه النقطة اللي موجودة في آه، في الاصل ديال المتجهه لو كان إكريك بي تحت إكريك ا فدائما غندير انا إكريك بي ناقص إكريك ا لان إكريك ديال السهم ديال هذه النقطه المنتميه للطرف ديال السهم ناقص إكريك ديال هذه النقطه إذا لو كانت موجهة في العكس غيكون i grec B أصغر من إيكغيك أو وبالتالي سوف أجد قيمة سالبة إذا F y و اف x آه، قياسان جبريان يمكن أن يكونان موجبان أو سالبا وفي هذه الحالة أعطونا موجب وهنالك طريقة أخرى هذا هذه الطريقة كنستعملها إلا كانت F ممثلة في المعلم بسلم مناسب إذا غنستعمل ذاك السلم آه، والتدريجات ديال المحاور O x و لإيجاد F x وإف إف إيكغيك أما في وهذه وهذه الطريقة الثانية هي اللي غالبا ما تعتمد في التمارين كنعطيوك فقط الاتجاه والمنحى ديال F والزاوية التي تشكلها مع إحدى المحاور مع مثلا بالنسبة للزاوية التي تشكلها F مع المحور أو اكس مثلا نعتبر هي هذه مثلا الفا الزاوية التي تشكلها F بالنسبة لهذا المستقيم الموازي لمحور الأفاصيل وهي نفسها الزاوية التي بين F وبين المحور او اكس لأن آه، إذا درنا هكاك آه، إذا مددنا F جبناها هنا آه، غيكون عندي هادو هذا مع هذا متوازيان وهذا قاطع لهما وهذه الزاوية مع هذيك الزاوية التي تشكلها اف مع محور الأفاصيل متناظرتان وبالتالي فهما متساويتان إذا آه، يمكن القول بأن آه، الزاوية بين محور الأفاصيل اللي هو يعني هذا الموازي لمحور الأفاصيل مع اف هي هذه الزاوية يمكن أن أستغل هذه الزاوية وشدة اف لإيجاد اف اكس مباشره وهذه الطريقه هي التي نستعملها غالبا في التمارين اذا اف اكس كما تعلمون هي اف في cosinus الفا وكندير واحد الرمز اما زائد او ناقص حسب ان كانت اف موجهه آه، بالنسبه لمحور الافاصيل في منحاه الموجب او آه، ناقص اذا كانت موجهه في منحاه السالب اذا من خلال الملاحظه هنا نرى بان F موجهه في المنحى ديال المحور الافاصيل المنحى ديال الافاصيل دايرة هكا والمنحى ديال ديال ال F دايرة هكا اذا اف اكس اف موجهه في منحى محور الافاصيل اذا اف اكس يجب ان يكون موجب وقيمته هي كندير آه، اف اكس يساوي F الشده ديال F في cosinus الزاويه بين F ومحور الافاصيل هي هذه الفا في cos الفا اللي كيساوي 9.49 في cos هاد 18.43 الا حسبناه كنلقاو 9 وهي نفس القيمه التي وجدناها سابقا ونفس الشيء هنا آه، هي آه، اذا غنديروا اف آه، الزاويه التي هي بين F ومحور الاراتيب هي pi على جوج يعني هي 90 ناقص الفا 90 ناقص الفا وبالتالي غندير هي اف ايكغيك هي اف في cosinus 90 ناقص الفا اي و cosinus 90 ناقص الفا هو sinus الفا لان رأيتم لأن الفا و 90 ناقص الفا زاوية آه، مجموعهما هو 90 كما تعلمون الزاويتان التي مجموعهما 90 ال cos ديال الاولى يساوي ال sinus ديال الثانيه وال cosinus ديال الثانيه يساوي ال sinus ديال آه، الاولى اذا آه، بلا ما نكتب cosinus ديال 90 ناقص 18.43 غنكتب مباشره ال sinus ديال الفا يعني ان آه، هاد الزاويه بين اف ومحور الافاصيل الاراتيب عفوا هي 90 ناقص الفا اذا الى غندير ال cosinus ديال هذه الزاويه اللي هي 90 ناقص الفا بلاش ندير sinus ديال الفا لان المجموع ديال هذه مع هذه هو آه آه هو 90 يعني وبالتالي يمكن ان اكتب آه اف y يساوي اف في sinus الفا وبالتالي آه، هنا الاشاره اللي درتها هي زائد لماذا لان اف موجهه في منحى محور الاراتيب ما كاينش ناقص لو كانت موجهه آه، في العكس غندير ناقص اف في sinus الفا اذا F في sinus الفا لحسبناه حسبناه اف آه، الشده ديالها هي 9.49 sinus الفا هي sinus ديال هذه القيمه هذه كتعطيني الا حسبتو غتلقاو 3 وبالتالي بهذه الطريقتين نجد المركبتين آه، مركبة بالنسبة للمحور المركبة اف اكس بالنسبة للمحور آه، الأفاصيل ديال القوة F والمركبة F i grec آه، بالنسبة للمحور الأراتيب ديال القوة F وبالتالي يمكن أن أكتب إذا باركونسيكون نو بوفون انكرير يعني يمكن لنا نكتبوا التعبير ديال هاد القوة F في المعلم او اس جي كما يلي F هي دائما اف اكس في اي e زائد اف y في j وفي هذه الحالة تساوي 9 اي e زائد 3 j نعم اذا آه، هذا هو يعني طريقة آه، اللي كنكتبوا بها التعبير ديال القوة في معلم وبهذه آه، الطريقه باش كنسقطوا ايضا قوه نقوم بالاسقاط ديال القوه على المحورين فنجد تعبيري كل من اف اكس و اف ايجريج هذا هو ملي كنلقى اف ايجريج و اف اكس يعني هذوك هما المركبتين آه، ديال القوه F بالنسبه للمحورين اذا قلت يجب ان آه، آه، ان اخذ بعين الاعتبار في التعبير ديال اف اكس ملي كنبغي نحسبوه كندير F في كوسينوس الزاويه بين F ومحور الافاصيل مضروبه في اشاره اما غتكون سالبه او موجبه حسب منحى F ان كانت موجهه في منحى محور الأفاصيل أو إن كانت موجهة عكس اتجاه منحى محور الأفاصيل إذا كانت موجهة في نفس الموجه محور الأفاصيل و F موجهة في نفس المنحى كندير هنا زائد إذا كانت F في العكس موجهة في العكس ديال محور الأفاصيل كندير ناقص الشدة ديال F في كوسينوس الزاوية بين F بين المستقيم الحامل لإف ومحور آه، الأفاصيل المستقيم الحامل لإف إلى إلى مددتو لاحظوا هي هذه هي الزاوية ديالنا ألفا لأنها متساوية مع هذه بالضبط لماذا؟ لأن هذا المستقيم يوازي محور الأفاصيل وهذا قاطع لهما وهذه الزاوية متناظرة مع تلك الزاوية نعم أشكركم على حسن المتابعة وإلى موضوع آخر إذا هذا مهم جدا في دروس الفيزياء هذا الإسقاط وكيفية كتابة التعبير متجهة قوة في معلم متعامد أو إيجي ومنظم في هذا نعم